благодарности к всем ветеранам и труженикам тыла. Невозможно, братья и сестры, без глубокого сердечного переживания сегодня вспоминать те страшные годы, когда наши земли подверглись вероломному нападению захватчиков. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы! Мирного неба вам над головой, да вас Господь 对。 важным нет. яко ты если воскресенье живот и покой усопших раб твоих, приснопамятных, отцев, братьев, сестер наших, вождей и воинов, за веру и отечество на поле, в плену и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся, Христе Божий. А эти потом найдем. Ну да. Спасибо. Thank you.